Dünya mahrum olanların acısıyla yoruluyor. Masum çocuklar cesaret dolu bir sesleniş bekliyor. Umut olabiliyorsan ne ala. Umut olabilmenin umuduyla çalışıyorsan ha gayret. Niyetin varsa inşallah. Ama hala kulakların sağır, gözlerin kör ve sen hala onlardan daha kötü bir halde olduğunu düşünüyorsan genç adam, hayat ümit var olanların omzunda kıymetlidir. Hayat gecesini ve gündüzünü bu dertle yoğurmuşlarındır. Sen hayatına yaşamak mı diyorsun? Deme. Dinle bak ne diyor Allah Zülcelal. Bismillahirrahmanirrahim. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Bu her mümin olması gereken haldir aslında. Aslına uygun olarak her mümin böyle olsaydı nasıl olurdu bir düşünsenize. Olabilecek olan şeyler uğrunda adım atabildikçe gerçeğe dönüşür. Boşuna hayal dünyasında yaşamaya gerek yok. Allahu Zülcelal ümmeti Muhammed'e hayatlarını dik ve diri tutabilmeleri için iki önemli değer olduğunu beyan ediyor. Bir ağaç gibi dik ve diri olabilmek, dallarından herkese fayda verebilmek Hatta isterse mezarlık yerinde olsun, salındıkça altındakileri serinletebilmek için gerekenler nedir peki? Korkusuzluk ve mahzun olmamak. Mahzun olmamak, üzüntülü olmamak demektir. Sizin anlayacağınız mutlu olmak. Yani korkusuz ve mutlu. Dünya üzüntüsünden kurtulabilmek için problemleri aşabiliyor olabilmek. Böyle yaşayabilmek mümkün mü? Madem ki Allah Zülcelal bu imkanı yaratmış, o halde elbette mümkün. Bunun için görevlendirilmiş olanlar var. Onlar o kimseler ki gece ve gündüz infak ederler. İnfak ettikleri müddetçe ehli imanı, gizli ve aşikar olan bu yolla zorluktan alıkoymakta, cesaret aşılamaktadırlar. Ecirleri Rabbimizin katındadır ki dünyada sadece ellerindekiyle mutludurlar.'' Rabbimizin infak edenlere verdiği ecrin sadece bir kısmı bu dünyada görülebilir. Ecir demişken, sözlükte ecir bir işe karşılık ücret ödemek, mükafatlandırmak manasında mastar, ayrıca ücret veya mükafat anlamında isim olarak geçer. Mükafatın bu dünyada ismi geçer ancak o kadar büyüktür ki fiil olup bu dünyada gözükmez. Kelimeler anlatır bize gerçekleri hayallerdir uzak bırakan hakikatten. Demem o ki eğer ecrin tamamı bu dünyada verilseydi bu dünya cennet olabilirdi. Ama mümkün görünmüyor. Dönelim ayeti kerimeye. Ayeti kerimede geçen Rab kelimesiyle bir öğretici olduğunu bizlere hatırlatıyor. Cenab-ı Hak öğrenebilmemiz için geceyi ve gündüzü farklı vakitler olarak tayin ediyor. Gündüzleri infak etmeyen alıp diyelim. Geceleri infak etmek ne demektir? Geceleri yapmış olduğunuz ibadetlerde ümmeti Muhammed için dua etmeniz, onların birlik ve beraberlikle hareket etmeleri için niyaz etmeniz, onların korku ve hüzünle kuşatmış olan dünyanın karanlık yüzünün ortadan kalkması için söyleyeceğiniz her söz, mutlak suretle bir nuru ilahinin tecelli etmesine imkan tanıyor. Böylece gecenin bir yarısında dahi gündüzün bir aydınlığı görülebiliyor.'' O muhteşem kandillere özgü değil geceler. Elbette kandillerimiz özel ve farklı ama her gecenin kandil olabilmek de mümkündür. Gecenin bir yarasında kandil olmak ve karanlığı aydınlığa kavuşturacak adamlardan biri olabilmek. Eğer hepimiz böyle olabilseydik, birlik içinde gecesinde Rabbi ile gündüzünde millet ve ümmet için halkla beraber olabilseydik vaadi ilahi gereği, işte o gün bizlerden korku ve dahi mahzun olacağımız her şey alınmış olurdu. İşin hakikatine gelince, Rabbimizin katında ne arıyorsak, Rabbimizin emrettiği kitabı kerimdedir. Müslümanların gönlünü surura erdirebilmek için nasip edilmiş her şey, bizlere mutlak suretle Allah Resulü'nün beyanatıyla ifade edilmiştir. Umulur ki sözümüzü tutarız, umulur ki bir oluruz birlikteliğimizi ve beraberliğimizi daim kılmak için elimizde ne varsa harcamaya hazır oluruz. Kalın sağlıcakla.